хлордуу суутек менен аммиактын аракеттенишүүсү цилиндрди хлордуу суутекке толтурабыз бул үчүн концентрацияланган туз кислотасын алабыз цилиндрди аябай чайкасак хлордуу суутек цилиндрге толот экинчи цилиндрге аммиак толтурабыз аны алыш үчүн аммиак суусун пайдаланабыз. Эки цилиндрди бириктирип ортосундагы эки затты бөлүп турган айнекти алып салабыз бөлүнүп чыккан ак түтүн аммонийдин хлоридинин майда кристаллдары ал аммиактын хлордуу суутек менен болгон реакциясында пайда болду